हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और एक्सेस में खास ये है कि आज हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे तो ये तो काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं तो खास क्या है तो खास ये है कि टीचर ने ये कहा है कि आपको इसमें इफ नहीं लगाना है तो क्या लगाना है भैया आप किसी और यानी कि स्विच के मदद से इसको कैलकुलेट कीजिए और सेम रिजल्ट आना चाहिए तो जरा जब मैं दोनों करके दिखाता हूँ देखिए दोनों ही के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और दोनों ही करके मैं आज के इस वीडियो में फिर दिखाऊंगा ठीक है और दोनों ही में हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे तो डिफरेंस जरा आप मुझे बताइएगा कौन वाला ज्यादा आसान है ठीक है ये फॉर्मूला आपको एक्सेल में भी मिलता है लेकिन एक्सेल के एडवांस वर्जन में आपको ये मिलेगा आ, पुराने जो वर्जन है उसमें आपको ये नहीं मिलता है इस फॉर्मूले का नाम है स्विच क्या नाम है स्विच तो चलिए इसको यूज करते हैं इसको आप लोग जब आप क्रिएट करते हैं एक रिमाइंडर सॉफ्टवेयर उस वक्त भी इसको यूज कर सकते हैं इफ हाँ, थोड़ा तकलीफ देता है आपको लेकिन स्विच बिल्कुल नहीं देगा तो चलिए आइए इसको देखते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है तो यहाँ देखिए मैंने वही कैलकुलेट किया अब देखिए इसमें सारा कुछ कैलकुलेशन हो क्या रहा है अगर मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट का नाम एंटर करता हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर किया एक नाम नाजिया कर देते हैं और यहाँ पे sixty six seventy seven eighty eight कुछ इस तरीके से मार्क तो यहाँ पे देखिए ग्रेड अपने आप आ रहा है देख रहे हैं एवरेज भी आ रहा है और ग्रेड भी आ रहा है ठीक है इफ में क्या हमें दिक्कत होती है और यहाँ क्या दिक्कत नहीं होने वाली है उसकी भी बात करेंगे चलिए ये करते हैं क्रिएट में चलते हैं और यहाँ से टेबल बनाते हैं तो ये आ गया टेबल बनाने के लिए ठीक है ना अब इस टेबल को कोई भी नाम आप दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप क्या नाम देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो फिलहाल मेरे केस में मैं क्या कर देता हूँ मैं कर देता हूँ स्कूल ठीक है तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल और टी ठीक है तो यहां पे लिख दिया S C H double O L school और यहां पे टी कर दिया ठीक है स्कूल टी नाम से ये टेबल मैं बना रहा हूं ठीक है अब ये हो गया यहां से ओके किया अब यहां पर देखिए ये प्राइमरी की है ये क्या है प्राइमरी की तो इसको हम रोल नंबर रख देते हैं नो प्रॉब्लम ये रख दिया रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं तो ये रख दिया फिलहाल रोल नंबर ही रख देते हैं चलिए क्या दिक्कत है ठीक है अब ये हो गया अब यहां पर दूसरा काम क्या करना है आपको दूसरा काम ये करना है आपको कि यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट देना है यहाँ पे name underscore of underscore student अब ये अंडरस्कोर लगा रहा हूँ ताकि कभी एसक्यूएल व्यू में इसके लिए काम करना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो आप चाहे तो अंडरस्कोर छोड़ भी सकते हैं वैसे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर ठीक है अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम एंटर करने वाला हूँ ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर hundred hundred hundred hundred marks का लूंगा सारा सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है इसी बेस पे हम चल रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर टाइप करता हूँ computer science computer science S C I E N C computer science कर दिया कंप्यूटर साइंस करने के बाद यहाँ पर डेटा टाइप क्या रखना है आपको नंबर रखना है नंबर ध्यान दीजिएगा नंबर आप अगर एडवांस वर्जन में जाते हैं तो वहां कैलकुलेटेड नाम का एक डेटा टाइप आपको मिल जाता है आप कैलकुलेटेड को भी यूज कर सकते हैं बट बट बट इसमें बट क्या है बट इसमें यह है कि यहां पर आपको कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा 2007 में लेकिन अर्लियर वर्जन की बात करें 2019 2021 या ऑफिस 365 वहां पे कैलकुलेटेड नाम का एक डेटा टाइप और मिल जाता है आपको वहां से आप सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा टाइप हमें मिलता नहीं है तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट इंग्लिश ठीक है आप चाहे जितना सब्जेक्ट ले लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो फिलहाल देखते हैं कितना सब्जेक्ट लेते हैं हम ये दो हो गया कम से कम तीन तो लेंगे ही लेंगे और यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं मैथ्स ठीक है ये तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स हो गया चौथा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं फिलहाल तीन ही रखता हूँ क्योंकि आ, करके ही तो दिखाना है ये तो मैं पहले कई बार बता भी चुका हूँ ठीक है तो ये तीन रख दिया अब यहाँ पे टोटल करते हैं तो टोटल तो हमको यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्वेरी तो बनानी ही पड़ेगी ठीक है और अगर आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है तो एवरेज तो कैलकुलेट करना ही होगा ठीक है तो ये यहाँ पे एवरेज भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा हमारा इसको भी नंबर ही रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा यहीं पर हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे ग्रेड ध्यान दीजिएगा ये ग्रेड है ठीक है अब ग्रेड की एक क्राइटेरिया होती है आपको क्या क्राइटेरिया दी गई है वो आपको डिसाइड करनी है देखनी देखना पड़ेगा कि आपके कंडीशन में क्या क्राइटेरिया है ठीक है अब इसको सेव कर लेना है ठीक है अब यहां पर समस्या ये है कि यहां पर हम कोई नाम वगैरह एंटर करते हैं तो ना तो ग्रेड अपने आप आएगा ना ही कोई चीजें अपने आप नहीं आएंगी कुछ भी अपने आप नहीं कैलकुलेट होगा आप नाम जैसे डाल दिया मैंने सपोज कीजिए मैंने नाम यहां पर रखा सौरभ सौरभ एक नाम रख दिया तो ये सौरभ यहाँ पे रखा और यहाँ पे इनका कंप्यूटर साइंस का मार्क्स रहा सिक्सटी फिर यहाँ पे एटी रहा इंग्लिश में और मैथ्स में रहा सिक्सटी अब यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप नहीं आ रहा है एवरेज भी नहीं आ रहा है ग्रेड भी नहीं आ रहा है आएगा भी नहीं कैसे आएगा उसी के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले यहाँ चलना है क्रिएट पर और एक क्वेरी आपको बना लेनी है क्वेरी बनानी है तो यहाँ पे क्वेरी पे गए और यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए हमने किस नाम से बनाया था तो हमने बनाया था स्कूल टी नाम से बनाया था स्कूल टी तो ये हमारा टेबल है इसको हम ले लेते हैं ये ले लिया ठीक है अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लेके आना तो डबल क्लिक ऊपर कीजिएगा और यहाँ से ड्रैग करवाइएगा ये है ना इस तरीके से ड्रैग करवाइएगा यहाँ सारे सब्जेक्ट एक बार में आ जाएंगे आ गए अब यहां करना क्या है यहां पे टोटल पे आइएगा ठीक है मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको ताकि एकदम क्लियरली आपको समझ में आए ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा देखिए ओपन ऑफिस में कॉन्सेप्ट अलग होता है जब आपको ओपन ऑफिस में प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए या लिब्रा ऑफिस में प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए डेटाबेस पर तो वहां पर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है वहां पर आपको डबल कोट्स को यूज करना होता है लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है क्या यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मैं यूज कर रहा हूं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे यहाँ पर डालेंगे कंप्यूटर साइंस ये डाल दिया computer underscore science S C I E N C E computer science हो गया कंप्यूटर साइंस देने के बाद अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ता है तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है तो ये ध्यान दीजिएगा एक भी कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा अगर केस सेंसिटिविटी को आप ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है और यहाँ पे आप क्या करेंगे इंग्लिश देंगे इंग्लिश ये हो गया इंग्लिश और यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे फिर मैथ्स देंगे M A T H S maths हो गया और मैथ्स देने के बाद अब इसको बंद कर दीजिए नो प्रॉब्लम सब हो गया ओके हो गया ठीक है अब यहाँ पर एवरेज की बात करनी है लास्ट में ग्रेड ठीक है तो पहले एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज क्या करेंगे अब टोटल कैलकुलेट हो गया तो टोटल में ही तो हमारा एवरेज छिपा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे total T O T A L और यहाँ पे इसको डिवाइड करा देंगे देखिए कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस पहला इंग्लिश दूसरा मैथ्स तीसरा तीन सब्जेक्ट है थ्री से इसे डिवाइड कर देंगे हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा ये बड़ा आसान है एवरेज नाम का कोई इसमें फॉर्मूला आपको दिखता नहीं है ठीक है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं मैनुअली जैसे आप निकालते हैं ठीक है अब यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेशन की बात आती है तो दो तरीके से ग्रेड पहले तो आई इफ का यूज करके बड़ा कठिन है बड़ा दिक्कत होता है इसमें ठीक है यहाँ पे लिखिएगा देखिए इफ से नहीं होगा यहाँ पर आई इफ लगाना ही होगा आपको तो ये आई इफ इफ इफ तो काम ही नहीं करेगा इसमें ठीक है तो आई इफ लगा दिया अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा पहले स्मॉल फिर स्क्वायर ये सब लोचा रहता है थोड़ा इसमें अब देखिए यहां पे क्या करना है यहां पे सबसे पहले आपको एवरेज एवरेज लेना होगा तो ये एवरेज ले लिया बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को फिर कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू अब इसमें आप क्राइटेरिया क्या देते हैं वो आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है मैंने 85 को एस ग्रेड रखा है एस ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड एस होता है तो ये एस कर दिया हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे बड़ा ग्रेड क्या होता है एस होता है तो ये आ, कर दिया हमने और फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे बार बार इफ लिखने का चक्कर अब देखिएगा यहाँ पे फिर इफ लिखा अब यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे दे देंगे वापिस से average A B E R A G E average तो देना ही है इफ भी बार बार देना पड़ेगा हमें ठीक है is greater than equal to अब क्या कहेंगे अब कहेंगे 75 75 हो या 75 से बड़ा हो लेकिन 85 से छोटा हो तो ऐसे कंडीशन में कौन सा ग्रेड मिल जाए ए ग्रेड मिल जाए तो ये ए ग्रेड दे दिया फिर यहाँ पे आई इफ लगाएंगे देखिएगा इफ लगा देंगे तो नहीं आएगा आई इफ लगाना पड़ेगा आपको ये ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे एवरेज फिर लिखेंगे इस तरीके से चलेंगे तब हो पाएगा ठीक है ना ये देखिए ये हो गया और is greater than equal to फिर यहाँ पे वही वही प्रोसीजर आपको करना है ठीक है और फिर यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 75 तक आ चुका है 65 कर देंगे 65 पे मिलेगा बी ग्रेड फिर यहाँ पे आई इफ लगाएंगे और आई इफ लगा करके ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एवरेज ठीक है बंद किया is greater than equal to अब 55 कर देंगे 55 कॉमा ऐसा हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए सी ग्रेड आ जाए तो सी ग्रेड कर दिया सी हो गया सिंपली ठीक है फिर यहां आई इफ लगाएंगे और यहां स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे फिर वापस से एवरेज वही एवरेज आपको देना है ठीक है ना तो ये एवरेज दे दिया इसको बंद किया यहां पे is greater than equal to खाली ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते चलिए ठीक है ध्यान ध्यान से देखिए बस इस चीज को ठीक है आई इफ थोड़ा कठिन है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है आई इफ को देख करके ठीक है लेकिन एक और फॉर्मूला इसमें मैं इंक्लूड करूंगा बताऊंगा आपको वो फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा ठीक है ना तो डोंट वरी देखते रहिए बस अब ये हो गया ना हम लोग आ चुके हैं यहां तक अब यहां पे क्या कहेंगे 50 50 तक हो या 50 से बड़ा हो लेकिन 55 से छोटा हो ऐसे में कौन सा ग्रेड डी ग्रेड ठीक है कॉमा दे दिया फिर यहां पे आई इफ वापिस से लगाइए इफ मत लगा दीजिएगा आई इफ लगाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आएगा नहीं ठीक है तो ये हो गया average average is greater than greater than कर दिया equal to greater than equal to 50 अगर 50 के अब देखिए लास्ट में अब यहाँ पे डी डी वाला दिया ना यहाँ देखिए इसको मैं हटाता हूँ अभी लास्ट में इफ में दो कंडीशन होती है ठीक है भले ही आई इफ लगाया गया है लेकिन ये इफ ही है ठीक है लेकिन यहाँ पर जब तक आप आई इफ नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ये प्रोग्रामिंग ऐसे करी गई है एक्सेस में कि आपको आई इफ ही लिखना पड़ेगा एक्सेल में तो आप इफ लिख देते हैं काम हो जाता है ठीक है लास्ट में दो कंडीशन होगी ट्रू और फॉल्स की तो अब ये लास्ट कंडीशन है इसके बाद हमें कोई और कंडीशन नहीं देनी है तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगी अगर डी ग्रेड पाया तो ठीक है नहीं तो फेल्ड हो जाएगा वो बच्चा क्या हो जाएगा फेल्ड हो जाएगा F I L E D failed ठीक है ये फेल्ड हो गया बच्चा अब क्या करेंगे अब इस ब्रैकेट को अब देखिए ये ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज हुआ अब कितने इफ थे एक दो काउंट करिए तीन चार पांच इफ थे ठीक है तो दो तीन चार पांच पांचों इफ को क्लोज कर दिया और यहां से ओके किया और यहां से रन करवा दीजिए जैसे ही रन करवाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए ग्रेड आपके सामने आ चुका है देख सकते हैं ना ये ग्रेड आपका आया हुआ है अब यहाँ पे खाली नाम डालिए और नंबर डालिए ग्रेड अपने आप आता जाएगा ठीक है जैसे एक और नाम डालता हूं यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे ये मार्क्स दे दिया ये देखिए ये ग्रेड अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए ये अपने आप कैलकुलेट होगा ठीक है ना अब यहाँ पे एक और नाम देता हूं विकास ये दे दिया विकास ठीक है और यहाँ पे मार्क्स दूंगा 77, 88, 99 ये देखिए ये देख रहे हैं ग्रेड अपने आप आ रहा है अब देखिए इस बार थोड़ा सा थोड़ा सा कम मार्क्स देंगे ठीक है ना यहाँ पे लिखता हूं मैं अनुज एक और नाम ठीक है और तो यहाँ पे 66, 44, 33 तो ये देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेड फील्ड का आया है क्योंकि 50 परसेंट से लेस हो गया यहाँ पे एवरेज में देख सकते हैं 50 परसेंट से लेस है तो फील्ड आ जाएगा तुरंत तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा लेकिन लेकिन सवाल ये है कि इतनी बार इफ अगर न लगाना चाहे तब आप क्या करेंगे यहां पर यहां पर आपका फैक्ट है तो आपको करना क्या है एक और क्वेरी बनाता हूं ठीक है यहां से चलेंगे एक और क्वेरी बनाते हैं इसमें दिखाता हूं कि अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते तो कैसे बड़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं तो इन सबको ले लेते हैं वापिस से सबकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है अब यहाँ पे टोटल तो हमको करना ही करना है तो टोटल में तो वही प्रोसीजर आपको मिलता है ठीक है तो यहाँ पे कॉलन लगाइए और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और सबको जोड़ लीजिए पहले है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर और फिर underscore science S C I E N C E ठीक है जितने भी सब्जेक्ट हो आप ले करके इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है ना अब यहाँ पे इंग्लिश है तो E N G L I S H English हो गया ठीक है फिर प्लस लगाते हैं और यहाँ पे मैथ्स करेंगे M A T H S maths तीन ही सब्जेक्ट लिया है मैंने आप दस बीस पचास जितना का निकाल रहा हूं जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट की ही बात नहीं है अगर मान लीजिए और भी किसी मामले में ग्रेड निकालना हो या आपको रिमाइंडर सॉफ्टवेयर बनाना हो ऐसे में भी ये आई इफ बड़ा ज्यादा आपको काम कर जाता है ठीक है ना खैर चलिए फिलहाल हम लोग आई इफ से हटकर के एक और फॉर्मूले की बात करने वाले हैं और वो फॉर्मूला क्या है चलिए ये देखते हैं तो ये तो टोटल हो जाएगा एवरेज भी कैलकुलेट हमारा होगा कैसे होगा चलिए दिखाता हूँ सेम तरीका है यहाँ पे गए कॉलन लगाया कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे क्या देंगे यहाँ पे देंगे टोटल टोटल में ही हमारा एवरेज छिपा होगा टोटल अपॉन कितने सब्जेक्ट है थ्री तो थ्री यहाँ से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा अब आते हैं ग्रेड पर तो हमने क्या लगाया था पहली बार में आई एफ लगाया था लेकिन कहानी यहाँ चेंज है यहाँ पे हम लगाएंगे switch S W I T C H switch के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं ठीक है ये अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे जहां आपको आई एफ में दिक्कत होती है हटाइए स्विच लगाइए सीधा ठीक है ना तो ये देखिए अब हो गया ना ये अब यहां पर क्या करना है आपको यहां पे एवरेज के बेस पे चलना है A B E R A G E average हो गया average is greater than equal to greater than equal to 85 same चीज है ठीक है तो एस ग्रेड हो गया ठीक है अब आपको बार बार स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे सीधा लगाइए एवरेज फिर लगाइए average A B E R A G ऐसे करके आपको चलना है देखिए ये चीज जो है ना यहाँ पे जब क्वेरी मैंने बनाई थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक मिनट ये देखिए ये जो क्वेरी बनाई थी ना इसमें भी हमने वही वाला फॉर्मूला यूज किया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर उसको पूरा कायदे से बताता हूँ देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम वही चीज लगाया मैंने एवरेज देख रहे हैं फाइव ठीक है इस तरीके से किया average is greater than equal to 85 comma S grade ठीक है इस तरीके से आपको चलना है समझ में आ रही बात तो देखिए यहां पर वापस आते हैं चलिए आ गए अब यहां पर वापस से वही एवरेज ये जो एवरेज दिख रहा है ना यही एवरेज हमको बार-बार लेना है ठीक है तो यहां पर मैं एवरेज ले लेता हूं वापिस से ये हो गया एवरेज इज अच्छा बार-बार आपको आई इफ वहां लिखना पड़ रहा था यहां पे नहीं लिखना है ठीक है ना is greater than equal to ठीक है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कर दिया और ग्रेड कौन सा आ जाएगा ए ग्रेड आ जाएगा कॉमा दे देंगे ठीक है फिर वही एवरेज आपको लिखना है कौन सा वही एवरेज जो पहले लिखा था ठीक है तो ये हो गया average is greater than equal to फिर कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू अब कर दीजिए सिक्सटी फाइव वाली कंडीशन और ग्रेड कर दीजिएगा बी बी हो गया फिर यहां पर वही एवरेज आपको लिखना है जो पहले लिखा था ठीक है तो यहाँ पे बी कैपिटल कर लेता हूं थोड़ा सा ये स्मॉल हो गया है ठीक है आप कैपिटल में रखना चाहे कैपिटल रखिए स्मॉल रखना चाहते हैं स्मॉल रखिए ठीक है फिलहाल मेरे केस में तो मैं कैपिटल ही करूंगा ठीक है is greater than equal to फिर is greater than equal to किया बी तक आ चुके हैं आप सी ग्रेड करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 55 तो सी ग्रेड आएगा तो यहाँ पे सी ग्रेड कर दिया फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू फिर लगाएंगे वही चीज लेकिन बार बार आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं आपको अलग से जैसे वहां आई इफ लगाना पड़ रहा था यहाँ स्विच आपको बार बार नहीं लगाना है एक बार लगा दिया सारा काम एक बार में ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक है ना तो अब देखिए ये हो गया अब यहाँ वापिस से एवरेज आएगा तो ये एवरेज आ गया एवरेज इज अब क्या कहेंगे अब कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू फिर वापिस से वही ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ठीक है तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड आएगा तो यहाँ पे आएगा लास्ट में डी ग्रेड ठीक है अब लास्ट में दो कंडीशन नहीं आती है स्विच में तो एक बार और स्विच लगाना होगा मतलब कि एक बार और एवरेज वाला आ, आ, यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना होगा ये एवरेज एक बार और लेना पड़ेगा ठीक है इज लेस देन आपकी क्या कर देंगे लेस देन और लेस देन खाली कर देंगे लेस देन लेस देन 50 तो ऐसे कंडीशन में बच्चा क्या हो जाए F A I L E D failed हो जाए तो ये हो गया अब इस पूरे प्रोसीजर को आप देख लीजिए जरा ठीक है यहाँ पे एफ कैपिटल करता हूं मैं F A I L E D ठीक है फेल्ड हो गया अब यहाँ पे इसको बंद करेंगे और इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को ठीक है ना तो ये सारी चीजें हो गई अब देख सकते हैं ना सारी चीजें हो चुकी हैं अब यहां से खाली ओके करना और यहां से रन पे क्लिक करना है तो रन पे क्लिक करते ही देखिए सेम आपको रिजल्ट यहां पे मिल रहा है देख लीजिए एक बार सेम रिजल्ट वही है देख रहे हैं क्वेरी थ्री भी मैंने बनाया तो सेम रिजल्ट यही है अब इसको फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है फॉर्म में कर लीजिए इसके लिए आपको जो करना है कर लीजिए एक तरह का रिजल्ट के लिए सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है देखिए फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ क्रिएट पे जाएंगे आप चाहे तो मोर फॉर्म पे जा सकते हैं फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं तो फिलहाल फॉर्म रिजल्ट पे चलते हैं तो ये हो गया अब यहाँ पे आ, मैं फॉर्म क्यू बनाता हूँ फॉर्म क्यू ये फॉर्म क्यू हो गया एंटर किया तो ये देखिए अब ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी ठीक है और ये हमें फॉर्म क्यू क्वेरी के बेस पे चाहिए ना क्वेरी के बेस पे क्वेरी के बेस पे चाहिए हमें तो ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेरी को हमने क्या नाम दिया है इस क्वेरी को हमने नाम दिया फॉर्म क्यू ठीक है तो फॉर्म क्यू से ही सारी चीजें ये हमें चाहिए ये ले लिया हमने आगे बढ़े आगे बढ़े और यहाँ से कोई कोई एक चूज कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगता हो तो एक चलिए मैंने चूज कर लिया है आगे बढ़ते हैं और यहाँ मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके आपको फिनिश कर देना है तो जैसे ही फिनिश करते हैं तो एक और प्री डिजाइन फॉर्मेट जो है आपके पास आ जाता है आप चाहते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन करें तो आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं सारी चीजें दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ, सबसे पहला काम तो ये करूंगा कि इसको हटा दूंगा ये फॉर्म क्यू हमें नहीं रखना यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे और फिलहाल इसको जो है यहां से छोटा कर लेंगे ये थोड़ा काफी बड़ा हो गया है तो इसको छोटा किया और यहां से आकर के और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर जब जाएंगे ना तो ये देखिए ग्रीड लाइन दिया हुआ है तो क्या आपको ग्रीड लाइन चाहिए तो अगर चाहिए तो यस कर दीजिएगा ठीक है ग्रीड लाइन का कलर क्या होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए तो ब्लैक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ग्रीड लाइन आपको मिलने लगेंगे ठीक है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हम बटन भी बनाए तो बटन्स भी बना सकते हैं फिलहाल मैं कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ कॉम्बो बॉक्स बना के दिखाता हूँ तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स हो जाएगा और यहाँ पे find record on the best form ये सब इस पर टिक करके फिर ये रोल नंबर के बेस पे हम इसको करेंगे तो ये रोल नंबर ला दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए ये रोल नंबर वन पता नहीं क्यों नहीं आ जाता है ये तो ये फिनिश कर दीजिएगा बस ये हो गया अब यहाँ पर इसका कलर हम बैकग्राउंड का चेंज करेंगे थोड़ा सा कलर ऑड लग रहा है हमें तो कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से व्हाइट कर लेंगे या कोई और कलर कर लेंगे जो हल्का हो थोड़ा सा तो ये देखिए ये हो गया और इसका कलर जो टेक्स्ट का है ना इसको हम बनाएंगे ब्लैक ठीक है या किसी और कलर में करेंगे ठीक है लेकिन व्हाइट कर देंगे तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा सही से तो इसलिए इसको हम ब्लैक कर देते हैं ब्लैक ही ठीक है ठीक है और इन सब का भी कलर हम ब्लैक ही रखेंगे ब्लैक बेटर है ठीक है तो ये हो गया अब ये हो चुका है अब यहाँ पे बटन अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन भी बनाने का आपको आ, सारा सिस्टम मिल जाता है और यहाँ से आप बटन भी क्रिएट कर सकते हैं मैं एक आध बटन बना के दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर फिलहाल मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना के दिखाता हूँ तो ये डिलीट रिकॉर्ड पे गए टेक्स्ट पे गए और यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर देंगे तो ये हो गया डिलीट रिकॉर्ड का बटन हो गया ना देख सकते हैं ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन आ गया और इसको भी हम क्या करेंगे ब्लैक कलर में कर देंगे ताकि ये क्लियर दिखाई पड़े ठीक है क्लियरली ये एकदम दिखाई पड़ेगा तो ये सारा काम हो जाने के बाद थोड़ा सा सेटिंग और हमें करना होगा ठीक है ये एक तरह से रिजल्ट का ही सॉफ्टवेयर आप बना पाएंगे ठीक है ना तो देखिए अब क्या करना है आपको अब यहां से जाना है कहां जाना है तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना प्रॉपर्टी शीट यहाँ पे आपको क्या चूज करना है यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक रखिएगा और यहाँ पे आपको चूज करना है यहाँ से फॉर्म फॉर्म चूज करना है तो ये फॉर्म पे आ गए और यहाँ से पॉपअप को यस करना है ये जो पॉपअप दिख रहा है ना इसको यस कर दीजिएगा थोड़ा बहुत सेटिंग करेंगे ना तो आप एकदम अच्छे से इसको कर पाएंगे ठीक है तो ये सारा काम कर लीजिएगा और और भी चीजें आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल ये वीडियो इसके लिए नहीं बनाया मैंने मैंने आपको सिर्फ स्विच दिखाने के लिए बनाया कि स्विच कैसे यूज किया जा सकता है तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा ये देख रहे हैं अब यहां पर एक एक चीज आप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड क्या है तो आप दूसरे रिकॉर्ड के लिए यहाँ से बटन बना सकते हो ठीक है आप रोल नंबर के बेस पे आप चूज करना चाहते हो तो रोल नंबर फोर किन का है वो ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट में ठीक है ना अच्छा पॉपअप का फायदा क्या है पॉपअप क्यों मैंने यूज करा है उसके लिए भी बताता हूँ ये फॉर्म क्यू के नाम से जो सेव हुआ है तो यहाँ पे आता हूँ वापिस से डिजाइन पे आता हूँ और यहाँ पे जो पॉपअप यूज किया था उसके लिए आते हैं हम वापिस पॉपअप का फ़ायदा क्या है तो यहाँ से ऑल पे शायद पॉपअप पॉपअप नो रह गया है तो यहाँ से इसको यस कर देंगे अब देखिए इसका फ़ायदा इसको मैं शेप कर देता हूँ अब देखिए ये देख रहे हैं ये आपका इस तरीके से एक रिजल्ट सॉफ्टवेयर टाइप का ये बन जाएगा ठीक है और यहाँ से जो चूज करेंगे ना वही रिकॉर्ड आपका आएगा इसके लिए आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं सारा काम आप कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी जब रिपोर्ट डिजाइन करना होगा तो एक अलग से क्वेरी बनाएंगे क्यों क्वेरी बनाएंगे क्योंकि ये फॉर्म क्यू जो हमने लिया है ना इसके बेस पे हमें क्वेरी सेट करनी है ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे यहां से जाएंगे और पहले क्या करेंगे एक क्वेरी बनाएंगे तो ये क्वेरी में जाएंगे ये ये हमारी क्वेरी है क्वेरीज में हमें जाना है फॉर्म क्यू लेना है ठीक है और इसी के बेस पे हमारा सारा क्वेरी बनेगा तो यहां से ना क्या करेंगे हम आ, ये जो पूरा डेटा है ना इसको उठा लेते हैं यहाँ पे वापस से ठीक है ये उठा लिया अब यहाँ पे क्या करेगा क्राइटेरिया में आके यहाँ पे फॉर्म के बेस पे हमें सर्च करना है तो यहाँ फॉर्म लिखेंगे फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और आ, अब फॉर्म का नाम क्या है फॉर्म क्यू था तो फॉर्म क्यू यहां दे देंगे फॉर्म क्यू ठीक है फॉर्म क्यू के ही बेस पे हमें सर्च करना है ठीक है और फॉर्म क्यू के बेस पे सर्च करना है और रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है तो यहाँ रोल नंबर भी हमें दे देना होगा ठीक है तो यहाँ पे R O double L roll number जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही देना है ये ध्यान देना है अंडरस्कोर लगा के लिखा गया अंडरस्कोर लगा के हमें यहाँ पे लिखना होगा ठीक है तो रोल नंबर हो गया जो कुछ था बिल्कुल हमने दे दिया है यहां से जाके इसको सेव कर देते हैं इस क्वेरी को ठीक है तो यहाँ पे माइक्यू माइक्यू कर देता हूँ माइक्यू माइक्यू के नाम से इसको सेव कर दिया ठीक है अब रिपोर्ट जो हमारी बनेगी ना माइक्यू के बेस पे बनेगी तो यहाँ से क्रिएट पे जाके अब रिपोर्ट डिजाइन करना है तो आप रिपोर्ट विजर्ट पे जाके डिजाइन कर सकते हैं तो अब माइक्यू के ही बेस पे ये पूरा बनेगा ठीक है तो ये ले लिया सारा कुछ और यहाँ पे जो जैसे करना है अब रिपोर्ट में थोड़ा सा पूरा नहीं बताऊंगा ठीक है क्योंकि रिपोर्ट पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ से देखिए ग्रुपिंग ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है तो यहाँ से आप ग्रुपिंग करा सकते हैं ठीक है ना तो क्या कितना चाहिए किस हिसाब से चाहिए कितना कैरेक्टर किस हिसाब से चाहिए कितने कितने इंटरवल के बाद कितने गैपिंग के बाद चाहिए ये सारा आप डिसाइड कर सकते हैं तो यहाँ टेन किया मैंने ठीक है ना एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए टेन कर दिया है ठीक है और बाकी यहाँ पे हमें जाकर के क्या करना है ये ब्लॉक में चाहिए या नहीं चाहिए वो देख लीजिएगा तो टिक कर देता हूँ मैं और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और फिर यहाँ से जाके और फिर यहाँ से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके इसको ओके कर देता हूँ तो ये आपके सामने रिपोर्ट भी आ जाएगी डिजाइन होकर ठीक है ना अब ये रिपोर्ट डिजाइन हो गई है इसमें थोड़ा सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप ठीक है अभी आपको रिपोर्ट कैसी दिखेगी वो दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है ये वन डाला तो यहाँ पे देखिए वन वाला पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया ठीक है देख सकते हैं ना अब इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे अभी देखिए यहाँ पर क्या सेलेक्ट है यहाँ पे रोल नंबर वन है ना अभी मैं यहाँ पे टू कर देता हूँ और यहाँ पे टू करने के बाद इस रिपोर्ट को और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डिजाइन कर सकते हैं फिलहाल ये रिपोर्ट का वीडियो नहीं है लेकिन मान लीजिए आपको तीसरा तीसरा वाला देखना है कि तीसरे रोल नंबर की क्या कहानी बन रही है तो यहाँ से जा करके हम्म। आप रिफ्रेश कर दीजिए जैसे रिफ्रेश करेंगे ये पैरामीटर वाली विंडो ओपन होगी आप तीसरा चौथा जो भी रोल नंबर देखना चाहते हैं इसे फोर कर दिया हमने तो ये देखिए फोर अनुज का है और इनकी पूरी डिटेल आ रही है और यहाँ पे ये जो है ना ये hash tag hash hash hash hash करके आया हुआ है तो ये जो है ना यहाँ से जा करके आप इसको सही कर सकते हैं ये जो एवरेज जो है ना ये एवरेज वाला कॉलम या ग्रेड वाला कॉलम जब छोटा पड़ जाता है तो ये दिक्कत आती है तो आप यहाँ से जाके इसको सही कर सकते हैं ये आसान है इसको छोटा करिएगा बाकी चीजें और भी छोटी होती जाएंगी बाकी उधर आप बड़ा कर लीजिएगा ये सब आ, ये देखिए ये एवरेज है ना और यहाँ पे ग्रेड आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इधर से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये हो गया और यहाँ से एवरेज को चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं यहाँ से पकड़िए एवरेज को ये एवरेज को केवल पकड़ना है हमें और यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं अब इसी पे जाएंगे तो ये देखिए पैरामीटर हमको दो नंबर वाला देखना है दो नंबर वाला आएगा देखिए अभी ये सब कुछ दिखाई देने लगा ये मैंने बड़ा कर दिया तो दिखने लगा उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ठीक है ना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कमेंट में जरूर कि ये वीडियो कैसे बनी है ठीक है ना ओके